መቅረት ባሻገር አረንጓዴ እንዳልኖር እንግዲህ ልናገር ባዶዬን መቅረት ተቆልቼ ሳላተርፍ ያለኝን አጥቼ ይሻላል ቢሉኝ ወጥቼ ቅቤላ በስል አብዝቼ ፀሐይ ላይ ዋልኩኝ ተቆልቼ ሳላተርፍ ያለኝን አጥቼ አካፋ ሆንኩኝ ለሌላው ትልቅ ቆጠራ ያለኝ አጥቼ ይሻላል ቢሉኝ ወጥቼ ቅላ በስል አብዝቼ ፀሐይ ላይ ዋልኩኝ ተቆልቼ ሳላተፍ ያለኝ አጥቼ ያጠረብረኝ ህንፃቸው ቀልቤን ቢስበኝ ጉራቸው ልኖረ ያትበረብረኝ ሕንጻቸው ቀልቤን ቢስበኝ ጉራቸው ልኖረው አልኩት ያለታይ ይሻለኝ ነበር ይሻለኝ ነበር ያ ይሻለኝ ነበር